फिर सामने आया सिंहस्थ घोटाला नगरीय विकास तथा आवास मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा विधानसभा में यह घोषणा की गई कि जबलपुर नगर निगम द्वारा सिंहस्थ का जो सामान खरीदा गया है उसकी जांच की जाएगी इससे पहले विधानसभा में विनय सक्सेना द्वारा सवाल उठाया गया था उन्होंने कहा था कि जबलपुर में घटिया शौचालय लगाए गए हैं और दस हजार का शौचालय तीन लाख में खरीदा गया है इसके बाद जयवर्धन सिंह ने घोषणा की कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी यह भी कहा गया कि चार तरह के टॉयलेट्स खरीदे गए जो एक लाख से तीन लाख की लागत के हैं जब बाजार में इनकी जानकारी ली गई तो पता चला इनका मार्केट रेट 10 से 20 परसेंट ही है उन्होंने यह भी कहा की पब्लिक टॉयलेट फूटे टूटे है इनकी गुणवत्ता सही नहीं है इनकी जाँच भी कराई जाएगी